Враховуючи, що е, зброя, як ви розумієте, є джерелом підвищеної небезпеки, а в змаганнях з практичної стрільби одночасно може приймати участь до 300-400 стрільців на одному стрільбищі, е, в нашому виді спорту дуже суворі правила безпеки. Е, Найсильнішим покаранням для стрільців є дискваліфікація змагань. Дискваліфікація змагань призначається за перше порушення правил безпеки. Це небезпечне поводження зі зброєю, пересування під час переходу між стрілецькими позиціями з пальцем на спусковому гачку, випадковий постріл, неконтрольований постріл, перенесення зброї через частину тіла, розбиття кута безпеки, розвернення зброї в напрямку глядачів чи суддів. Також причиною дискваліфікації може бути е, алкостан алкогольного чи наркотичного сп'яніння стрільця, а також груба поведінка, яка неспортивна поведінка, яка провокує. Е, інших учасників змагань, яка їм заважає. Завдяки таким суворим правилам безпеки е, за більше ніж 30-річну історію практичної стрільби в світі е, на змаганнях не було жодного випадку, жодного нещасного випадку пов'язаного з необережним поводженням зі зброєю. Правила безпеки при поводженні зі зброєю є основними і закладаються спортсменам, які навчаються практичної стрільби з самого початку їх підготовки.